Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный пряный соус ткемали из желтой алычи на зиму. Такой соус идеально сочетается с любым мясом, птицей, рыбой, а также гарнирами из картофеля и макаронных изделий. Для приготовления нам понадобится алыча, вода, сахар, соль, хмели-сунели, мята, кориандр, базилик, красный острый перец, сушеный чеснок, и свежий зеленый укроп. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом высыпаем промытую алычу в посуду, в которой будем варить. Лучше брать широкую какую-нибудь миску, чтобы хорошо испарялась жидкость. Вливаем воду и отправляем на огонь. Ждем пока закипит, время от времени перемешиваем, чтобы алыча не прилипла к дну. Как только вода закипит, Убавляем огонь до минимального, засекаем время и варим минут 20-25 до мягкости алычи. Пока сливы варятся, нарезаем укроп. Стараемся измельчить его как можно на самые меленькие такие кусочки. Можно даже блендером измельчить. А можно мелко-мелко порубить ножиком. Прошло 20 минут с момента закипания алычи. Алыча хорошо пустила сок, стала мягкой. Теперь будем удалять косточки. Берем какую-нибудь миску и ситечко. Насыпаем туда немного алычи и хорошо все это протираем. можно протирать колотушкой, можно ложкой, как вам удобнее будет. Набираем прямо с жидкостью и в сито и протираем. Алыча мягкая, протирается хорошо. Должны остаться только косточки и немного шкурки. такое пюре получается. Ну, так я буду сейчас протирать, пока не закончится вся алыча. А лыча у меня настолько хорошо сварилась, что даже шкурки протерлись. Остались практически одни косточки. Вот такое пюре получилось. Теперь переливаем пюре обратно в миску, в которой будем варить. Насыпаю в миску измельченный укроп, соль, сахар, сунели, мяту, кориандр, сухой чеснок, базилик, красный острый перец. И хорошо все перемешиваем. Затем отправляем соус на огонь. На умеренном огне доводим соус до кипения. Не забываем помешивать. А затем убавляем огонь до минимального и кипятим ровно 10 минут. Периодически соус надо мешать, чтобы он не подгорел. Прошло 10 минут, соус сварился загустел уже насколько можно. Когда остынет, он станет еще более густым. Ну и сейчас уже довольно тоже густоватый. Выключаем огонь и будем разливать по баночкам. Баночки заранее простерилизовала в духовке при 100 градусах буквально 7-8 минут, пока высохли они. Теперь набираем и выливаем. Я наливаю через леечку, чтобы не разливать. Разливаем сразу в горячем виде, пока соус горячий. Из килограмма алычи получилось пол-литра соуса. Накрываем крышкой и закручиваем до упора. Закрученную баночку переворачиваем вверх дном, чтобы посмотреть, не подтекает ли крышка. И оставляем в таком состоянии до полного остывания соуса. Накрывать ничем не надо. Вот и все. Очень вкусный пряный соус кемали из алычи готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.